my channel. My name is Ashfa and today I am going to complete 7 days. So guys मैंने बहुत ही खतरनाक खतरनाक डेयर लिखे हैं और माय oh गॉड मुझे बहुत डर लग रहा है मैं कैसे कंप्लीट करूँगी सेवन डेज आज बहुत हार्ड है बट ईजी एंड ईजी कोई सारे नहीं है मैं पहले आपको अपना जुगाड़ू आइडिया दिखाती हूँ

ये क्या हो गया वन टू थ्री ये क्या हो जाता है फोन में तो मैं सेट करती हूँ मम्मी अभी तो नहीं चाहिए मम्मी मेरी जान ले लेगी यार मैं एकदम किनारे पे रखूंगी क्या ना तो मेरी गिरावट हो जाएगी बहुत अच्छी तरीके से मम्मी 我今天离婚了，分别了。 जाएगा चलो चलो चलो चलो नेक्स्ट डे जल्दी जल्दी नेक्स्ट डे Oh! मम्मी आ बाबा हमको परेशान कर रहे हैं हमारे फिर ये गिर जा रहा है बड़ी मेहनत से सेट कर रही हूँ तो ये भी ख़राब हो गया मेरा स्टैंड फ़ोन कैमरा जितना मेरा डिंग लाइट वाह एक काम करते हैं वैसे फेलो टाइप से रिमूव भी नहीं होती है पता नहीं यार रिमूव हो गई यार तो क्या होगा मेरी सारी आईफोन का क्या होगा अरे हाँ रुक जाओ एक मिनट गाइस मातेश्वर सो गैस मेरी मातेश्वरी आ गई थी और उनको नंबर चाहिए था अपने भैया का मैंने बोला नंबर लिख नाइन एट नाइन सेवन वन उसके आगे डब्बी का डब डब डब तो उसके बाद मैंने फिर मैंने फ़ोन दे दिया और फिर अभी मैं फ़ोन से वीडियो कर रही हूँ यार कहाँ से शुरू करूँ कहाँ से कॉल की जरूरत मैं खा लूँ आज तो यहाँ पे बाल है कर दो आई एक्स्ट्रा एक्स कर बेटा मेरे को लिफ्ट दे दो <laughs> तो तो <laughs> तो चलो कितने तो चलिए अपना नेक्स्ट डे कंप्लीट करते हैं क्या हो गया पता नहीं छूटेगा भी कि नहीं परमानेंट है यार बहुत सारी डूडलिंग कैमरा भी फिंगर गंदी दिख रही है निकाली असलियत सबको पता जाएगी हम्म। तो तो कैसे शूट करनी है अभी यार एक घंटा तो इसमें लग जा रहा है प्लीज़ तो आप मुझे बता करना सो गाइस मेरा नेक्स्ट डे भी कंप्लीट होता हुआ है इसके साथ तो नेक्स्ट डे होता है wash up his cold water. से तो नहीं करूँगी इस बारी अभी मैंने बर्फ जमा दी थी जो कुछ साल का बहुत जरूर की तो मैंने बर्फ जमा दी तो अभी मैं जा रही हूँ फेस वॉश करने हैंग बॉडी आ गया यार मैंने मुझे पूरी रात ऐसे ही रहना पड़ता है ठंडा लग रहा था वॉश करके आ जाती हूँ कोल्ड वाटर से बिल्कुल भी शिटिंग करूँगी मैं आइस क्यूब्स आपके आँखों के सामने डाल दूँगी आइस अभी मैंने धो दिया था अरे मैं आइस डालने के लिए आइस जमा भी तो पानी पानी में रखा था मैं पानी पानी भी रखा था फ़ोन कहीं जाता तो मैंने लेके गई थी सो so, इसी के साथ मेरी वीडियो खत्म होती है और प्लीज़ लाइक भी नहीं लाइक करें और प्लीज़ सब्सक्राइब करें बहुत ज़्यादा बहुत से लोग जो सर्च करके आते हैं देखते और चले जाते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो यार प्लीज़ उसके आखिर आपको मेरे पास चल कर मैं आपके पास चेक कराऊँगी यार प्लीज़ कर दो सब्सक्राइब प्लीज़ प्लीज़ गाइज